Eh, imana yarasanze irambwira ko ngomba kuburira abungeri aribo bashumba ngira ngo mu kinyarwanda eh, ariko muri wacu n'abungeri irambwira ko ngomba kubaburira ku bw'igihe turimo icya mbere eh, imana yarambwiye ngo mbwire abungere kw’ibihe tugezemo abungere bo mu rwanda cyangwa abashumba b'intama kw’ibihe tugezemo ari ibihe bagomba kuba maso cyane mm. dufise abungere bari kubaragira intama mm. baziragira uko Kristo atabatumye mm. eh, bwa mbere bagomba kuragira intama bazitwaza igitugu kabiri bagomba kuragira intama mbega iwacu tuzita ngo ni ugakama intama utayiragiye ubundi gukama intama si bibi mugabo ugomba gukama cyangwa inka ugomba kuyikama ari uko ubwatsi rero dufise abungere muri iki imana yarambwiye ngo abungere cyangwa abashumba mm. ntibagifata umwanya ukwiye mm. ngo basengere intama imana yabahaye mm. bisonzeshe ibihe byo kwisonzesha byaratakaye kubungere eh, benshi nubwo ntavuga bose naba mbeshe ariko imana yambwiye benshi ko ibihe byo gusengera intama ibihe byo kwisonzesha ibyo bihe byamaze gutakara ku bungere rero bakajya gushaka amata urabona niba hariho abantu bigeze kuragira inka barabizi inka iyo utayihaye ubwatsi nta kuntu ishobora kuguha amata mm. rero bakajya gushaka ibigira cumi n'amaturo mugabo batakoze icyo bajejwe nkabungeri bungeri mm. niko gushaka amata mm. ku nka utayihaye ubwatsi yesi reka ngusuze kandi nkifurize ibihe byiza aho uherereye hose aziya australia amerika ndetse n'ahandi hose pfa kuba twumvikana ku rurimi rw'ikinyarwanda tuguhaye ikaze uyu munsi nk'uko bisanzwe kuri kamera muri kubona turi kumwe n'umupapa urakuze ariko ntabwo akuze cyane reka dutangire yivuga mu mazina ye yombi kugira tuze kuza kubana muri kino kiganiro twese tuziranye uh, biraza kuza gutuma ibintu bigenda neza rero turakwakiriye murakoze cyane hmm, nta kibazo murakoze cyane hmm. nitwa pasiteri niyo ntegereje prosperi hmm. guturuka eh, i bujumbura mm. nsanzwe n'umushumba w'ishengero umusamariya w'imbabazi mm. nijewe nariserukira imbere y'amategeko mm. ndashima imana kubwo kuntumira hano kugira ngo dukorane ikiganiro ah, pasiteri porosiperi kuva mu gihugu cy'uburundi bujumbura bujumbura muri aho bujumbura turakomeye n'akavura gaheruka kugwa twari tumaze iminsi twarakabuze ariko turashima imana turamahoro ese pasiteri ko wavuye mu gihugu cy'u Burundi cyangwa wari uba mu rwanda aya nsanzwe mbibujumbura eh, mbibujumbura naho nkorera ibikorwa by'imana yego mm. umugabo ndafise umugore umwe n'abana batatu mm. ah, hanyuma se ko ah, hari kuba imipaka twumva ngo irafunze ntabwo urujya n'uruza rw'ingendo rukunda we waba waje gute kugira ugere mu rwanda ugati ngenje gukora umurimo w'imana mu rwanda eh, murakoze cyane nari maze igihe eh, mfise ubutumwa imana yampaye mm. na cyane cyane ku bashumba eh, bo muri iki gihugu mm. eh, cy'u rwanda mm. n'abashumba bo mu burundi abashumba bo mu burundi narabahaye ubwo butumwa ariko ntibyanyore kubera ko icyo gihe imipaka yari ifunze rero tuhetse kugirirwa ubuntu n'imana habayeho kuvugana kw'abayobozi hagati y'ibihugu bibiri imipaka irafunze irafunguye sorry Eh, twaje neza nta ntambamyi twagize mm. eh, imipaka irafunguye yego mm. ah, imipaka irafunguye ubu bisi ziragenda ku butaka nta kibazo abaturage baragenda jewe naciye naciye ku mupaka wa kanyarira bimeze neza mm. eh, batwakiriye neza ni nta kibazo bisi nizo ziba ziri gukora cyangwa na umuntu arava mu burundi akambuka n'amaguru akagera mu rwanda akongera agatega bo uraronka bisi zigushyikana ku kanyaru hanyuma ugaca ufata izindi zibandanya ibutare yego mm. Mm. gusa nkanjye naje n'imodoka yacu mm. urumva ko ntabwo twagize ikibazo cya bisi ariko uko ndabizi n’uko uko nabibonye Ah, Pastor porosiperi natwe rero turakwakiriye hano iwacu mu imbere mu rwanda ah, ku mupaka wabahaye ikaze ariko iyo ugezemo n'imbere mu gihugu hari abaturage basanga amahirwe nuko twese tuvuga ururimi rumwe rw'ikinyarwanda rero turakwakiriye mu kinyarwanda n'ubundi no mu kirundi sinzi niba ari ukuvuga ngo turakwakiriye yes murakoze cyane mu kindi mm. tuvuga ngo kaze cyane turakwakiriye mm. murakoze kunyakira mm. ubu nawe wabaye mugenzi wacu yes <laughs> Ah, uravuga ati nazanye ubutumwa abapasiteri bo mu rwanda abakozi b'imana bo mu rwanda ni ubuhe butumwa wazaniye abakozi b'imana bo mu rwanda wapfunyitse ukavuga ati ngiye mpagurutse mu gihugu cy'iwacu cy'u burundi njye kureba bagenzi banjye bo mu rwanda dukora umurimo w'imana kuko n'ubundi nubwo waba uri umurundi uri umunyarwanda uri umunyamerika n'ubundi imana nimwe dukorera kereka babandi bagira twatumana ariko wowe wazanywe n'imana ishobora byose hmm. murakoze cyane eh, mu by'ukuri turi mu gihe cya nyuma Eh, igihe gisa n'ikigoye kandi cyari cyarahanuwe mm. eh, avugishwa n'imana bakivuze ko kwazoza igihe kigoye mm. turi mu gihe kigoye ku mpande zose mm. ariko na cyane cyane ku bashumba eh, abashumba bayoboye intama z'imana twebwe iwacu tuvuga ngo nabungere abungere b'intama z'imana iki gihe ni igihe kitoroshe kuyobora abantu kandi n'igihe n'abashumba bagomba kubera amaso Eh, imana yarasanze mm. irambwira ko ngomba kuburira abungeri aribo bashumba ngira ngo mu kinyarwanda mm. eh, ariko muri wacu n'abungeri irambwira ko ngomba kubaburira mm. ku bw'igihe turimo icya mbere eh, imana yarambwiye ngo mbwire abungere ko tugezemo abungere bo mu rwanda cyangwa abashumba b'intama kw’ibihe tugezemo ari ibihe bagomba kuba maso cyane mm. dufise abungere bari baragira intama mm. baziragira uko kirisito atabatumye mm. eh, bwa mbere bagomba kuragira intama bazitwaza igitugu kabiri bagomba kuragira intama mbega iwacu tuzita ngo ni ugukama ugakama intama utayiragiye ubundi gukama intama si bibi mugabo ugomba gukama cyangwa inka ugomba kuyikama ariko wayihaye ubwatsi rero dufise abungere muri iki imana arambwiye ngo abungere cyangwa abashumba ntibagifata umwanya ukwiye ngo basengere intama imana yabahaye bisonzeshe ibihe byo kwisonzesha byaratakaye kubungere eh, benshi nubwo ntavuga bose nabambeshe ariko imana yambwiye benshi ko ibihe byo gusengera intama ibihe byo kwisonzesha ibyo bihe byamaze gutakara ku bungeri rero bakajya gushaka amata urabona niba hariho abantu bigeze kuragira inka barabizi inka iyo utayihaye ubwatsi nta kuntu ishobora kuguha amata rero bakajya gushaka ibigira cumi n'amaturo umugabo batakoze icyo bajejwe nka bungeri niko gushaka amata ku nka utayihaye ubwatsi mm. murakoze cyane mm. ah, uravuga ati ah, abashumba barimo barakora ibisa n'iby'imana idashima ese mu by'ukuri ubwo buhanuzi ah, bwari bugenewe abashumba bo mu burundi cyangwa bwari bugenewe abashumba bo mu rwanda ese bose babaye kimwe eh, murakoze cyane mm. eh, igihe imana yo mu buhanuzi yambwira ko ngomba kuburira abashumba bo mu burundi no mu rwanda ariko abashumba bo mu Burundi namaze kubaha ubu butumwa mm. rero hari hageze igihe ndindiriye ko imipaka ifunguwe kugira ngo nzane ubu butumwa mm. eh, imana iraburira bano bashumba bo mu Rwanda muri iki gihe kuko abarundi mm. namaze kubibabwira eh, ngiye no guhaguruka nari ibindi bikorwa ariko ndakora ariko imana imbwira ko noza nkihuta vuba kuko imipaka yafunguwe nkatanga buno butumwa ku bashumba bo mu Rwanda muri iki gihe rero ndiko ndaburira abashumba bo mu Rwanda ko imana ibakeneye ko basubirana ibihe byo gusenga ibihe byo kuragira intama neza kuzibera amaso kuzisonzeshereza kuzisengera mm. eh, no kuziragira neza nta bungere mm. ah, wari uri gukomoza kuri ku kintu n'ubundi kimaze iminsi kivugwa hano mu rwanda cyo kuba wakama intama ariko utaragiye ese ntabwo waba urimo uragandisha abantu ushobora kuba bakurikira ah, abo bashumba kumubwira ngo mu kinyarwanda ubundi ni nko gutanga ituro eh, ukaba bacika intege bakumva yuko n'ubundi niba haje ubwo buhanuzi bivuze ngo abantu bahaga ituro ntabwo bafashije urakoze cyane ni ukuvuga hmm. eh, niyo turabye mu isezerano rya kera hmm. kumbure nubwo turi mu isezerano rishyashya ariko hari ibyo tugomba kudufasha mu isezerano rya kera hmm. hageze igihe abisirayeri bavuye mu bunyage cyangwa mu buretwa by'imyaka mirongo irindwi i baburoni baraza bubaka inzu zabo bibagira kubaka urusengero rw'imana mm. imana ihagurutsa umuvishwa n'imana hagaye mm. ababwira ko bagomba kubaka urusengero rw'imana babikoze bibagira ikintu cy'amaturo n'ibigira cumi imana ihagurutsa amaraki mm. eh, kugira ngo abahanurire ababwire ko bagomba gutanga ibiya cumi n'amaturo kuko icyo gihe abaherezi cyangwa abatambyi bari bamaze guta umurimo kubera eh, kudatanga amaturo n'ibigira cumi kwa kwa kw'abisirayeri icyo imana yagiriza Abisirayeli ko ari uko badatanga amaturo n'ibigira cumi kubera ko abaherezi cyangwa abatambyi bavuye mu murimo icyo nshaka kuvuga ni iki ntabwo gutanga ibigira cumi n'amaturo ari ibibi ahubwo ni itegeko ry'imana ni ikintu bagomba gukora mugabo kwakira none nanone kwakira ibigira cumi n'amaturo uri umushumba utabereye intama amaso utazisengera imana yarambwiye ko abantu benshi abashumba benshi bari muri bizinesi kandi si cyo imana yabahamagariye si ukuvuga ko gukora ari bibi ariko hari hari umuhamagaro nyezina imana yabahaye wo kuragira intama ubu imana inyereka intama cyangwa <clears throat> abakristo babura basengera nigeze kugira inzozi icyo gihe mbona umukristo ahamagara pasiteri ari mu isoko akangurira ngo ndi kudandaza aho abantu basigaye batanga umuntu ashaka ko bamusengera bakamuha randevu y'iminsi icumi ukamenya ni kwa dogiteri urumva aho ibintu bigeze imana ntiyoreka kubabara ubundi umuntu akeneye gusenga warijanse kumbura yagomba yihana icyaha igira atunganye ubugingo bwiwe eh, ariko umuhaye randevu y'ukwezi umuhaye randevu y'indwi zibiri urumva byabaye kwa dogiteri kandi si imana yaduhamagariye rero ni impande zose mu by'ukuri twavuga impande zose ariko cyane cyane kuko abashumba bazibanga ibanga bakiriye nibo bagomba kuba maso abakristo bahagombye gutanga ibyo bigira cumi n'amaturo kubera ko ni ko imana ibisaba kugira ngo bibatunge mugabo kandi n'abashumba nabo ntibakagombye kwakira ibiga cumi n'amaturo batari kubera maso intama mm. eh, kubera ko eh, kuzibera amaso no kuzisengera nibyo bituma imana ibagirira neza mm. yesi ariko pasiteri niba ntumvishe nabi wavuze ngo ah, abatambyi cyangwa Uh, bari basigaye bava aho nko mm, mu murimo mm. kubera kubura ikibatunga kubera abantu batari batanga icyo wisi bigira cumi nk'icyo twita ibya cumi n'amaturo mu rwanda ariko ntabwo byaba ari ukuba twafata nk'abashumba b'ubu ngubu urabona ko ubuzima ubu bugoye bakaba baguma ahantu hamwe nko mu nsengero abantu bakazajya bahabasanga gusa aricyo kintu kibabeshijeho kuko nabo batambye b'icyo gihe babaga ahantu hamwe ntabwo ubu ngubu kuba bakora business kuba ari umuyobozi runaka kuba akora ikindi kintu runaka byaba biri kwica umurimo w'imana <laughs> ntabwo ari bibi gukora akazi ariko twibuke ko eh, mu by'ukuri umuntu wese arafite ikintu piriyoriteri sibyo bitewe n'igihe tugezemo n'ubuzima abantu barimo mm. uretse ko nabyo tuza tukabishyira ku bakirisito bataba bagitanga ibyo bigaca cumi n'amaturo ubundi umushumba yakagombye kuba afise umurimo akora nyezina wo kubera amaso inama rero ku eyesi eh, mugabo kubera ko bamwe badatahura ibya cumi n'amaturo kugira icyo akoze mm. eh, ntabwo ari bibi mugabo kandi twibuke ko hari n'abantu bafise umuhamagaro icyo kwita full time. full time ni ukuvuga agomba gukora venikatere siri venikatere kandi imana ikaba yaramubwiye ngo wowe nguhaye umurimo wanje kuwukora nta kindi kintu ukora abo rero bo bagomba kuba maso cyane hari n'abandi bari muri uyu muhamagaro bemerewe kugira ibyo iwabo bakora ariko noneho tugire ikiribwa sibyo tugire ikiribwa niba imana yaguhaye intama ukabona na bizinesi yo gukora intama ikagukenera ikakubura urumva se ya ntama Eh, umuhamagaro wawe uri kurawukora kuri uyu muntu rero afise icyo akora n'intama aragiye hakagombye kuba ekiribure akakora ibyo akora ariko kandi atashize imbere bya bindi akora hari umurimo w'imana imana yamuhaye akariwashyira imbere yesi ntubyishyure uko kubera igihe turimo kigoye ntabwo twabuze abantu gukora ariko kandi nkakora nzi ikiri imbere piriyoriteri ko ari intama z'iki z'imana eh, none ko imana akenshi yakundaga gutanga ubuhanuzi nko ku bisiraheli imana ikababwira yuko niba batagira ikintu bahindura hari ikindi kintu kibi kiri buze kuza kuba wowe nta kindi kintu cy'inkurikizi kibi kiri buze kuza gukurikira ubwo buhanuzi mu cyimbo aba bashumba uje kuburira badakurikije ibyo uwiteka imana yakubwiye urakoze cyane kumbaza icyo kibazo kuko kiri mu buhanuzi mu by'imana yampaye mu buhanuzi mm. eh, nagira ngo mburira abashumba mbabwira ko eh, abashumba muri iki gihugu ko imana yambwiye ko igiye guca muri iki gihugu kandi igiye guca mu bashumba mm. ni ukuvuga iki imana igiye guhana mm. aba bashumba bose eh, bari kubatwaza sinzi ko ubanza kwivuga neza mu kirundi bakabyumva mm. gutwaza igitugu intama turi kumwe aho usanga umuntu imana yamuhaye kuragira intama ubundi yesu yavuze ngo eh, tubakorere tubakorere rero imana yavuze ko igiye guca mu itorero ryayo ariko ihane aba bashumba ariko barakora muri ubu buryo eh, ab'imana yahaye intama bakazita aba ariko barazaka amata batazihaye iki ubwatsi uko biri kose hagiye kubaho impinduka mm. eh, kandi muzoyibona atari nziza mm. mu bashumba batabaye abizigirwa kuko mm. eh, hari umushumba mukuru kirisito yambwiye ko agiye kuza kugira ngo ahagarare umurimo wiwe ariko kandi abashumba batabaye abizigigo bagiye guhura n'ikibazo gikomeye kandi bazuhura n'ibyago bivuye ku mana batejwe n'imana sisitani ziba biteje iyi cyane rwose cyane <laughs> cyane ariko pasiteri ah, ubu burya ubuhanuzi bukunda kuba bwagira igihe ukaba wa wakora nka periyode ukavuga ati mu gihe kitarenze iki ngiki ubu buhanuzi bugomba kuba busohoye niko imana yambwiye cyangwa ubuhanuzi imana yaguhaye ntabwo bufite igihe bushobora kuba buzagereraho ukavuga ati bugomba kuba bwasohoye uko bigenda kose uko biri kose imana ntiyambwiye umwaka ngo mvuge muri demiri venti nabambeshe ariko iyo uri umuhanuzi imana ikavuga ikintu wumva cyihuta urabyumva Eh, icyo nzi cyo ni uko byihuta bishobora kumara umwaka cyangwa ntunakwire mm. ariko icyo nzi cyo ni uko imana yambwiye ngo ngiye ndihuse ndaje nje mu bashumba mm. kandi nje guhana mm. eh, imana yari ije guhana yes nje guhana kandi nje no guhemba imana ije guhemba guhemba abashumba bihanganye bakaragira inama mu bihe bigoye mu bihe by'ubutayu mu bihe bisa nk'abitoroshe ariko imana ije no guhana aba bashumba eh, mu kindi tubyita ngo ni ukuziga ibinure kuziga ibinure kujya gukama izo utagaburiye eh, batagisenga batakisonzesha eh, bahebye intama mbese ari imbere y'intama nka sitati eh, bambabarire ndavuga ko imana yantumye um- um- um- intama ikahura n'ibibazo ngo irafise umwungere kandi umwungere atari kuyiragira yesi imana ije guhana mu majambo make ije guhana abashumba kandi ntabwo ari ibintu byo guteba kuko genda eh, umuhanuzi Imana impamvu y'ubuhanuzi ubundi buhanuzi buri kubiri hari ubwo bita eh, profesi a long terme na porofesi a court terme a long terme ni ubuhanuzi bumara igihe kirekire iyo rero jewe imana imbwiye ubuhanuzi bumara igihe kirekire mba ndabyumva ariko kandi profesi a ni ubuhanuzi bwihuta iyo babwihuta imana ibimbwiye mba ndabyumva rero ni ubuhanuzi bwihuta rero imana igiye guca muri iki gihugu ihane ihane abashumba niko yambwiye kandi si ibintu bigiye gutinda Eh. ariko iyo mm, reka ntibarize iyo uri mu iyerekwa imana iri kukwereka ah, abo bashumba yigeze kwereka bamwe mu bashumba baba bazwi hano mu rwanda cyangwa yagubwiye mu bashumba muri rusange urakoze cyane sinkabeshera imana imana yanjye abashumba muri rusange mm. eh, batabaye abizigwa ku ntama ku murimo yabahaye mm. kandi mbwira ko ari bo benshi benshi Eh, ndasurinya uki tuva ngo n'ugusurinya benshi nibobe ababa bizigwa ni bake mm. eh, kubwo nabo eh, niba hari abantu bazi kubara ibintu bya porosantaje mm. mbona ko hari abizigirwa ari di mm. ibice cumi ku ijana bumva ko mirongo icyenda ku ijana ntabwo bakiri yego yego bivuze ngo ariko niba baba bakosora ibyo ngibyo nka biriya n'ubundi mana yagendaga ibaza ah, ntabwo nibuka neza umuntu yagendaga ibaza akavuga ngo imana niyo nabonamo na batanu bababarira bivuze ngo hagize bamwe bahinduka imana yakuraho icyo gihano yaba yarabapangiye kuba yagishyira mu bikorwa urakoze cyane ubundi usanga ndi mugisha wa bibiliya eh, hari ibintu bibiri biranga kamere y'imana mm. ni ukurondera umuntu yagiye mu byaha yasubiye inyuma mm. ni ukumurindira mm. rero iyo imana ivuze Eh, nk'ibi imana yambwiye ko abazobyumva bakihana bakagaruka ku mana imana izo bababarira kandi bakongera kuba bizigwa ku mana ariko batazokumvira ubuhanuzi imana izobahana koko kandi atari ibintu bigiye guteba bazobibona Eh. none pasiteri eh, uri buze kuza gukoresha izihe mbaraga kugira biri buze kuza kugera ku bashumba bose kuko kino kiganiro gishobora kuba kitagera ku bashumba bose kikagera nko kuri makumyabiri ku ijana kandi bavuze mirongo icyenda ku ijana nizihe ngamba cyangwa ni metode imana yaguhaye uzakoresha kugira bibagereho bose yewe biba bigoye ariko uko biri kose nzogerageza kuko naje muri iki gihugu eh, nzogerageza ko mbure njye ngeraho bishobora kugera kure niba ari mu ma cyangwa mu biganiro mm. ko ibiganiro bigera kure mm. eh, ubundi nanjye uko nabibonye nagize agahinda ndarira mm. eh, narijijwe n'ibigiye kuba ku bashumba batabaye abizigirwa mu kuragira intambwe eh, ariko nzogerageza kumbure nabo bifashamo nabo bakoze kugira ngo ubutumwa bushikire abashumba bugomba gushikira ariko bisa agahinda Eh, kandi ndi no kubasengera kugira ngo imana ibagirire neza bumve buno butumwa hanyuma bahindukire baragira intama z'imana neza mm. yesi ah, hanyuma se ubu buhanuzi ufite igihe kingana gute misiyo yawe ingana gute yo kuba umaze gutanga buno buhanuzi murakoze cyane imana yambwiye amezi atatu mm. yego imana yambwiye kuvuga ubuhanuzi amezi atatu bivuze amezi atatu mu gihugu cy'u rwanda ah, kubera ko mfite umuryango n'ibikorwa by'imana mm. Eh, nshobora gusubira inyuma nkongera nkagaruka mm. ariko eh, ni amezi atatu mm. eh, namezi atatu nzosimba nongere ngaruke simbe nongere ngaruke ariko ni amezi mm. atatu uhereye muri uku kwezi kuvuga amezi atatu murakoze hanyuma pasiteri tugana ku musozo wa kino kiganiro cyacu ni iki kintu niyo ya nyuma wabwira abashumba n'ubundi baguteze amatwi harimo benshi bazagutega amatwi ndabizi neza ko kino kiganiro kizagera ku bantu benshi murakoze cyane eh, imvura ya nyuma noheza abashumba bari barantega amatwi mm. ni uko iyo ubuhanuzi nk'ubu buvuzwe uwo buraba atumva ko bumuraba mm. ariko buriya eh, twakagombye kuraba icyo imana ivuze ko niba utisangamo mm. rero nabagira inama Eh, kuko birababaje nabagira inama ko batahura n'iki gihano imana itegekanya ku bashumba batabaye abizigirwa ahubwo utabaye umwizigirwa akagaruka ku mana akihana agasubira mu bihe byo gusenga no kwisozesha eh, icya kabiri ni ukumenya yuko iyi imana igifite urukundo imana ikirondera umuntu wayo hari aho babaye abizigirwa iyacibuka ibihe byiza bagiranye mm. eh, ko imana yacibuka ibihe byiza bagiranye nicyo gituma ibaburiye nabagira inama kugaruka ku mana hanyuma ntibahure n'ibihano kuko ituma imana ihagurutse umuhanuzi kuba ari ukugira ngo umuntu ntahure n'ibihano iyo yase kumvira ahura na bya bihano iyo yuviye mm. ntahura na bya bihano mm. yesi pasiteri porosiperi turashimiye cyane rero kwitabira ubutumire bwacu murakoze cyane nanjye ndanezerewe kuma uyu mwanya kugira ngo ushobore gushyikiriza eh, ubutumwa imana yamuhaye ku bashumba bo muri iki gihugu you god bless mm. mu itorero baravuga ati ngo dutange intashyo niko mu kinyarwanda tubivuga no mu kirundi niko bivuga mu kirundi tubyita ngo gutasha eh, murabantahiriza yego mm. rero zaraduhera intashyo murakoze cyane mm. namwe ndabashimiye nzo bataje